ጠና አስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ያለ ኮባ በጣም ቆንጆና ስፖንጅ የሆነ የድፎ ዳቦ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ቪዲዮውን አሰራሪነታችሁ አይታችሁ ከወደዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። አመሰግናለሁ። በማቦካበት እቃ ውስጥ 3 ከግማሽ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ አደርጋለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨውና አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። አንድ ኩባያ ዘይት አደርግና አዋህጄ ለአምስት ደቂቃ ያህል ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። እርሾ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። ሁለት ኪሎ የዳቦ ዱቄት አስገባና ሽታ አድርጌ አቦካዋለሁ። ሶስት የሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ አስገባና ከማብኳቴ በፊት ጥቁር አዝሙዱን ከዱቄቱ ጋር አቀላቀለዋለሁ አንድ ቦታ ላይ ቁጭ እንዳይልብን ማቀላቀል አለብን። ሊጡን እሽት አድርጌ አብኩቼው መለሳለሁ። የዳቦ ሊጥ እሽት አድርጌ አብኩቼ ጨርሻለሁ። ሸፍኜ ለአንድ ሰዓት ወይም በደንብ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። የዳቦ ሊጥ ከአንድ ሰዓት ከሀያ በኋላ ይህን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው። ወደ መጋገርበት እቃ ላይ ገለብጠዋለሁ። የምጋግርበት እቃ እንዳይዝብኝ ዙሪያውን ዘይት ስፕሬ ነፍቼበታለሁ። ሊጡን ወደ መጋገርበት እቃ ውስጥ እንደዚህ ካደረኩት በኋላ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። ሊጡ ከ40 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። ኦቭኔን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሙቀዋለሁ የዳቦ ሊጥ አስገባና ተመሳሳይ 350 ፋራናይት አድርጌ ለአንድ ሰዓት አብስዬ እመለሳለሁ። ዳቦ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ከላይ ልስልስ እንዲልልኝ የወይራ ዘይት ቀባዋለሁ። በዘይቱ ፋንታ የገበታ ቅቤ መቀባት ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ እና ልስልስ ብሎ ስፖንጅ የሆነ ዳቦ ነው የሆነው። ውስጡንም እንደምታዩት ልዩ ሆኖ ነው የበሰለው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አሰራሬን ከወደዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ደህና ሁኑ።